Ik zal jullie eens laten zien hoe ik mijn afval doe. Ook al ben ik dakloos, ik scheid nog steeds mijn afval. Ik zamel mijn afval op in drie zakjes. Hierin doe ik het oude papier. Hier het oude plastic. En hier het restafval. Ik hergebruik plastic zakjes om het afval in te doen. En dit is hoe ik mijn afval inlever. Het plastic afval moet ik eens in de anderhalve week weggooien het restafval en het papier eens in de drie weken. Ah, het begint nu net toevallig te hagelen. Zo, knoopje in het zakje, het zakje in het tasje. En even wachten tot de duivel bij is. Gelukkig heeft de gemeente afvalbakken op het station gezet waar je plastic en restafval gescheiden in kunt gooien. Het oude papier en glas kan ik in de afvalbakken bij de supermarkt gooien. En dat is hoe ik mijn afval opruim. Tot de volgende video. Ah.